何も折れてんねんからまだまだいけるよなはい元気だよなうんこっからまだま負けても負けても何やるんだうんヤングライオンやろはい、うん、相手がどう誰だろうが上であろうが下であろうが関係ないあいつらただ潰せばいいんやはいうんとにかくもう死ぬまぶりでやるよほんとはいうん気合が足りんぞはいなあはいよしまだ次やめてやろうぜはいありがとう はいどうぞまはい、まああのヤングライオンねあのまだまだ伸びしろいうのまだまだこれから先、うん、将来っていうのを、うん、見せたらもう今なんかまだ集まったばっかりでスタートしたばっかりですから、うん、彼の将来性もあるし、うん、先をやっぱり見たら、うん、まだまだ伸びてもらわないとこっちが困るしね、うん、あんな裕次郎とかね、うん うん、ちびっこにかまってる暇ないっていう、うん、俺らもやっぱり本体としてちゃんとヤングラとしてプライド持てって、うん、どんだけ体いじめて練習してねしっかりここまで来たかって、うん、本当にね成田には、うん、しっかりあのなんていうの、うん、大物になってほしいですね、うんまあ、まだまだ伸びるあの確率ありますから、はいまあ、自分は自分でこのシリーズ久しぶりに 参戦ですけどね、まああのまあ、動き、うん、やっぱり何ヶ月かやってなかったりとか、そういうのも勘という部分ではね、うん、あるけども、やっぱり体に染みついてる部分があるんで、やっぱり自分のこの体を生かして、うん、どれだけの、うん、最大限の、ね、力を出したいというか。うんタッグを誰を組もうが相手が誰で、ね、向かってこようが俺はもう年内の力を見せるだけなんで。 はい、このシリーズしっかりと、えー、またアピールしたいなと思います。はい、ギャップがすごいよ。 <laughs> なギャップが。前の昔のボーンソルジャーと今のリボンボーンソルジャーギャップがすごすぎてたまんねえよ <laughs> ないいかジュニア田口でも 牛田でもヒロムでも武士でもない本物の天才は石森大治ザ・リボーンボーンソルジャー <laughs> まあそういうことだよああまあそれとね昨日から始まったこの裕次郎石森組ね新日本のジュニアもヘビーも関係なく 俺たちが新たな刺激を生み出してやるよああそれとなヒロムヒロムヒロムもう終わったとか言うなよなあまあこのシリーズはこのシリーズはっていうかタイトルマッチがね最近多いからさ大変かもしんないけどさ 俺はお前ともっともっともっともっとやり合いたいロめもっと楽しもうぜ It's Reborn 日本語が通じて嬉しいよこれマジ